Ütöm a picsa. Mehet? Mehet. Jó. Tamam. Oké. Okay. Na, szóval, sziasztok! A mai videóban egy kihívást fogunk megcsinálni az egyik régi barátnőmmel, Emesével, vagy Mesi, és ez a Bean Buzzled kihívás, amit már biztos ismertek, már rengeteg videót csináltam már. Ugye... Nem a videót csináltam, hanem a videót. A videót csinál... A videót mondta. Értitek? Szóval, ugye vannak egyforma kis cukorkák, és az egyik jó ízű, a másik pedig rossz, és hát majd rossz. Majd ezt kisípolom, Szóval ezt kinyitjuk, aztán utána pedig jöhet a kóstolás. Allok nem hoztam. hát, azt is lehet. Közben fúj egy kis szél is. Ja. Na, hmm. milyen legyen az első? Miért szeretnél? Választ te! De akkor neked is ilyet kell keresni, Biztos, hogy ez. Az, az elméletileg vagy tutti, tutti frutti, vagy az mi? Büdös zokni. Szóval vagy tutti frutti, vagy pedig zokni lesz az első. Társunk a bajban. Kacincsunk. Ex. Ex. nem tudom. Beleragadt a fogamba! Mm. Ezt tudti fogni. Kéne? Egy kóla. Ez tudti fogni. Ez dopni és szar. Jó, most, most egy kicsit kéne. Hm. bár most így összerágva. Nagyon fura. A bitezoknénak ilyen ocsmány íze van? Hm? Na jó. Nekem ennek is olyan fura ízom. Keverék. Nem, tutti frutti, csak olyan nem, nem mint a rádó. vagyunk már. Legyen a fű, meg a citrom. A zöld, az világ. Világos zöld, ugye? Na, olyan kell, amiben nincsenek minták. Hát ebben nincs. Most tudja, hogy beleválasztottam. Olyan nekem is van. Ja. Akkor ez vagy nyílt fű, vagyis a fű, amit itt is láthatunk, nem tudom mennyire látjátok, Lát. szóval olyan fű, és citrom, zöld citrom. Már mindegy. <laughs> fű? Egy citrom. Ez fű. <laughs> Ez citrom. Játszunk olyat, hogy amelyikünk a többet nyellem, vagy eszik meg, az győz. Ez citrom. Nem már kettőnél jár. Aki nyer. Igen. Hmm. most finom a fű is. És hát... <laughs> Hát, az biztos, hogy nem fogok rácsálni a fanfüvet. Na. Na, akkor most. Ne nyeltem. most mindkettőnk. Nem. Mert mindkettőnk vagyok. Amúgy nem tudom, mennyire lehet hallani. De egy kórház parkolója előtt ülünk. Igen, majd a videó végén felveszek egy kis részletet, hogy hol vagyok. És én majd így foglak kergetni, hogy benne ne legyek. <laughs> Jó. Uh-huh, Mégse jó? Na. Nagyon rossz. Válasz, miért szeretnél? Ebben nincsen fokrém. De szerintem a fejére fokrém. Nem, az a kókusz. Meg a hányas. És a romlott tej. Akkor azt utoljára hagyjuk, jó? Jó. Akkor most legyen ilyen, ilyen, ilyen kóla színű. Um, az valami spray. Na? Ezek mik? Van Google fordító? Nincs. Agyaj. Hát, um, majd meglátjuk. Esetleg németül. Hát. Siába nézem, akkor se jövök rá nem tudjuk milyen jön, a lényeg az, hogy ilyen sötét, feketés. Van még, ha gondolod, válasz egy újat. Egy kilók azt meg kell venni egy Bár ez ja. kicsit úgy meg lett nyomulva. Immunerősítő, mi? Igen. Csak meg akartam mutatni, hogy... Hát ilyen feketés. Ja. Hmm. És egy kis kosz is. Közi fogom szokni. szerintem Kávé. valami negró. Melyik is föld? Akkor szerintem az föld. a föld. Nem, a föld, hogy leesett. Igen, a, ja. Ez negró. Tudod, ez a fekete. Uh-huh. finom. És hát, aki szereti anekdót, annak finom. Fúj meg. Szólni? Mi? Ilyen cipőfényező. <laughs> Vagy ilyen... Lehet, valami spray amúgy. Ah, igen. Mint a cipőbox, olyan uh-huh. íze volt, ilyen Elsőnek kávé volt. De elég szar. Nem azért, mert valahonnan érzed a kávé illamot? Nem is kávézok. nyugodt. Na, akkor most te választasz. Milyenek vannak? Hát van egy ilyen szép tarka. Abból három darab. Legyen ez a, ez a barack. Hát az, az ez? Az, meg az. Uh-huh. Mhm. Ez? Mintás? Az is az. A léne. ez mi? Eddig mennyi? Hát ezt te kiköpted, akkor kettő-kettő most. Hát ez ilyen banános, epres smoothie és deep fish. Valami romlott hal? Büdös. Aha. Lehet mind a kettő hal. Barat. <laughs> <laughs> hal. Fú. Ez barat. Azt akartam elmenni, amit te vettél de mondom inkább nem. <laughs> Ezt meg se lehetett volna enni szerintem. Hmm. Akkor legyen szerintem a fehér most. Valami, ja az a romlott tej és kókusz. De jó, én nem szeretem a kókuszt. Én meg a tejet a, alapból hát én nem szeretem. szeretem. a <laughs> kókusz sem. Kókusz varázs szeretem. Uh mhm. -huh. De Csin, csin. Szagra semmi. Szagra ugyanolyan, mint. Annak volt? Igen. Lelak szépen kókusz legyen. Roméltek. Nagyon mikor, mikor belerágsz, és akkor érződik legjobban. Ez nagyon rossz volt, de én, éppen, hogy csak ráharaptam és egyben éreztem, mm. úgyhogy... Hiába szapogattam, én nem... Fú. Erre lehet inkább kúla kéne. Ja, úgy. Tehát az az semmilyen ízt nem veszel. Ez ugyanolyan. Felráztam. Pukkant az elején. Kétszer. Kétszer. Igen. Igen. Na, ez így már jobb. Akkor most um, legyen ez a világos barna. Az a, vagy a csoki. Vagy pedig a kutyakaja. Ez, ez, ez, ez, ezt néztem. Abban csak két darab van. Még ennyi van? Van bőven. Megígyjuk? Ú, ez kutyakaja. Szerintem. Legyen, mi ez? Csak itt tudunk az. Igen. Ez határozottan kutyagolya. Az is. Miért? Oh. <laughs> Kis ment! Fú, ez nagyon rossz. Kutyakaja ez valami csúfa. Na, válasz. Akkor mi nem volt még? Na akkor most legyen az a, az a, az a karamell, popcorn, vagy valami saj? Uh-huh. Nem tudom, milyen sajt, de... Az a... Az. Az. Az. Az. Az. az Az. Az. Az. Az. Ez is Az. Az karamell popcorn, vagy sajt. Ez a van. Érzed? Te is ugyanolyat vettél, mint én akkor. Hát, Nem tudom mi. Na, akkor... Um, és te jössz? uh -huh, uh -huh. még nem volt még. Booger. Ez egyre... El, egyrészt... Egy, egyrészt... Erjesztett sajt. Lehet. Hát ed- eddig tök jó, komolyan. Na, akkor legyen a popcorn meg a romlott tojás, mit szólsz? De már popcorn volt? Igen, ez a karamelles. Nem. Ez a vajos. Az a fehér tarka? Ez a, ez? A sárgáshoz? Vagy ez? Nem, figyelj már. Szerintem az. Ennek olyan... Az. Milyen alakú? az. Na, hát ha te azt kivetted, akkor... Szóval romlott tojás, vagy pedig vajas popcorn. Vajas popcorn? Nem, Léci. Én egy jót nem húztam még. De. Nem. De. Nem. Én nem húztam egy jót csak. Erre. Vajas <laughs> popcorn. Jó, Mesi megnyerte a kihívást. De mindegyiket, mindegyikbe lettünk már? Nem, a hányás meg a peach, az még, az még kimaradt. Ez a narancssárga. Ez finom, csak olyan érdekes bűta van. Meg? Nem? Én, én azt hittem, hogy egyébként eddig a videósok Valamelyes színészkednek csak, hogy milyen rossz. De nem. De nem. Na, hányás vagy pedig vízszibarat? Jó. Ja. Fú, ez, ez nagyon rossz volt. 19 percig szenvedünk? Hát, van egy fokrémet, meg egy fogkefét is. De a várj, az egyik fokrém ízű. Nem, az egyik már nincs. Nincsen benne. De mi? Már vagy? Barat vagy. Hányás. Félek bevenni komolyan most már. Szinte mind rossz volt. Na, milyen? úristen, de jó. Hmm. hmm. Nem volt jó. Húzod neki állnál vagy? Ó, anya. De jó. Hmm. Hát Na miért kérsz még? <clears throat> A zöld az milyen? A sima zöld. Lime, Lime és... Büdözzogni? Ja, nem szűk, szűk. Igen. Te is. De ne csak én. Hé. Félre nyúltál? Válaszfű. De ez az volt azt ki. <coughs> Ezt még meg lehet enni. Nem vagyok nyúl. Vagy kecske. Vagy kuci. Hát... Szerintem amúgy elsőre én gigaknak nem? Nem, megetted. Hát ez nem is olyan rossz, és etted tovább. De hát nem fogom otthon enni. Ja. Igen. videóiba lettünk meg. Mm. Ez úgy nem, nem olyan bizony gejresztünk. Gejresztünk. Gejresztünk. Gejresztünk. De hányas nekem nem volt? Nekem volt. Esetleg még egy olyat? Melyik volt? A narancsár. Ez? Meg ez. Mondjuk abból még van három. Ezek, ezeken kívül. Már <laughs> készülök. Fú, ez tuti hányás. Az rossz, nagyon mi. Ez barasz. <laughs> ez barasz. Nagyon fura barack. Ja. Erjed... <laughs> Igen, Erjed barac. Egy új íz. Jó, mi? Na? és fekete. Fekete, ez van? Kettő, három. Cipőtisztító és Várjál. negró. Ö, az, azt az egyet, az fogja megenni, aki veszi. Tehát én. Nem, hát nem biztos, de az előbb belenyúltam. Nem hiszed meg tűntem. De amúgy nem is kocintottunk. Most már így jó. Negro. jó. Na akkor, kőpapírolunk. Ja, hogy egyből ezután. Jó. Kőpapíroló. Vesztes. Mindjárt jó. De amúgy nem is olyan rossz hogy a A második már nem olyan jó. Nekem az az első. De az első megszívtam. Mondjuk jobb, mint a romlott tojás, hányás. Hát annál minden jobb. Romlott tej. Meg a döglött hal. Meg a cipőtisztítő. Tehát mindegyiknél jobb. Hmm. Akkor vesztettem. Hát jó. Hmm. Good luck. Köszönöm. <laughs> De vajon ez kávé? Skunk spray. Mhm. Uh -huh. Érzem. Amúgy esküszöm, érzem van az a kávé. A negró után olyan ez a sz... bocsánat, szar, mintha a kávét ennél. Nem. Az tök jó. Hogy én nem szeretek a kávét. Na akkor. A fehérrel nem igazán szemeztünk még eddig. Ja. Ez a romlott tej és a kokusz. Jó, hogy mind a kettőnek ilyen nagy karmai vannak. Amúgy ott még egy volt Azt a hogy most belenyúltál. Hát, nem. Na. Mondtam. Várjál. Amúgy jó, hogy hozunk köpőzőt. Te azért jobban húzod a vizet. Nem úgy is imádom. Egy nap négy litert megiszok. Most nyáron. Na hát én körülbelül három nap alatt iszok meg ennyi vizet. Mint anyukám. Körülbelül. Na, még valamit. Ezt a büdös zahmát itt, itt is Vagy már De olyan nincs. Egy darab van. Kivállalja. De az, ez nem is tarka. Ez csak ilyen sima. Mi a sima? Az uh, romlott van és a smoothie. Epresi és banános. Na akkor megint kőpapírolódunk? Na. <laughs> Na, Tessék. Még ez az. Mi ez? Ö, romlott hal, vagy pedig banános, epres, smoothie. Azt hiszem kimondhatjuk azt, hogy én nyertem. Hú, de büdös! már akkor szerintem ennek adhatod a tetejét. De én többet nem vagyok hajlandó kóstolni. Uh-huh. Na, méhecske már jön? Hmm. Ezt meg Új. majd ajándékozzál a buszon. Mindig kell, kell cukrot! Adó, hogy nagyon szíves, nagyon ja, finom. Ja, vagy a sofőrnek. <laughs> Ez jó kezd rád már. Tudod, mi lenne szép? Hogyha nem is indítottad volna a felvételt. Hát, hál' Istennek elindítottam, már megy. <laughs> Fú, az... Ú, de Merni megint. Nem próbálnám meg inkább. Még egyszer. Te megpróbálnád? Nem, mert akkor tökélte nyernél. Amúgy azt a másikat lehet, azt is meg kellett volna vegyem. Nem? Gyümölcsöset? És akkor azzal összekeverni. Most már mindegy. Most már mindegy. Na, hát ez ennyi volt. De rettentő volt szerintem. Ez a homlokod. Mi? Ja nem. Mit csinál? Izzad. De nem izzad. Nem. Hmm. nem le. Na. Annyira. Annyira, ja. Hát köszönjük, hogy velünk tartottatok és majd találkozunk a következő videóban. Ha egyébként tetszett, akkor lájkoljátok, és... Vagy iratkozzatok föl. Iratkozzatok föl. Ö, kommentben azért, hogyha valaki esetleg megcsinálná, akkor írja már meg, hogy megkóstolta már-e ezeket. Vagy csak inkább nézi a videósoknak a videóit, és nekik a szörnyűködéseit nézi. Erre azért kíváncsi lennék. most már te is kipróbáltad. Na, hm. köszönjük szépen! Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Thank you.